مرحبا اخواني الاعزاء هذا الفيديو راح نشرح شلون نقدر نحل مشكلة آه، لعبة Resident Evil Village في حالة تشغيلها فما راح تشتغل او مجرد تطلع آه، نافذة لون اسود وتختفي طريقة بسيطة جدا جزء ما يعني واحد اللي شفته باليوتيوب او بعض المواقع آه، تروح للغة تسأل عليه تقول more keyboard settings طبعا هذا على ال Windows 11 من حتى Windows 10 نفس الشيء الشغله الاولى لازم تسويها بال Windows display language تختار English United State هاي شرط يعني يكون اللغه English بس مو United State هذا الشيء الاول ال region كذلك تخليه United State region United State وال region format English United State كذلك وقد شغله اخيره هي بال administrative Uh, language setting كذا تفتحه تقول change system locale. تخليه English United State وتقول له اوكي راح يتطلب restart من يسوي restart طيب موافق راح تشتغل اللعبه بس هاي اللعبه قدامكم الطبيعي ما بيشي